जो जो तुम बोलेंगी ओ मैं ਕਰ ਜਾਊਂਗਾ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ